անժամին դրսում Ինչ ուտում, ինչ չեմ ուտում, այդ է պերջում չեմ հակելում Մարդկա չիպսա խրտեցնում, մարդկա պիցա եկեսում Իսկ ես իմ կերացից ու չկերացից բան չեմ ասկանում Բացելից կրաբապի բույժ ամենու տարացվում Պաստիկ կուչոյի ոգին իմա երկին կեմ վարձվում Հաճապուրի նաղաչերով կեքսած է պրտած խմուրա Երբ ուտում հիշում թախով նախտողի հորնում ուրա Super time minds բաղմունգա Դունգան ես գում եմ ինձ առասատ բունգա Մատքիս ճարիտից բացի ուրիշ բան չկա Թապով մի ամանացնեմ ու ներսանեմ կյանի տակա Աշկի շարիտը շատ անուշ կանա Շատ եմ ես սիրում դե հատ եմ ախախ չկա Ու մոտա խոշակը բացա ինձ կհասկանա Ինչ կանալու տեմ մեկ է համիշ չմ գշտանա Zaten yeserim de Zaten akhaftı da Ölmek de fırsat Աշխարի տան ուզում, թեպետ շատերն են ասում Հոլեստերին առաջացնում, բայց գիտը մեկ է վերջում Սաղի սելման է սպասում, իսկ ես խզարում ժարի Ու ոչ մի տեղ չեմ վրասում, շատ սիրում անա և շուն Ես անունը պիքսել, երբ տալիս սիրեն ժարիտ Ինձ դից գո կմնա պիշտել, դե հել եմ սաղիմ ժարիտ Ուտեմ ուժերս հետ կա, ոչ շոկիկ շարիտ, ինձ ոտի ջրի նման պետ կա Թարթանում այն ինձ բախվում կա Դում գալիս գնում եմ ինձ առասատ բումում կա Մատքի ճարիտից բացի ուրիշ բան չկա Թապով մի ամանացնեմ ու ներսանում կանի տակա Մշտի շարիտա շատ անուշ բանա Շատ եմ ես սիրում նրատ եմ ախախ չկա Ու մոտա խոշակը բացա ինձ կհասկանա Ինչ կանել ուտեմ մեկ է համիշ չնգշտանա Կարտոշտի շարիտա Հայաստանա Շատ եմ ես սիրում Շատ եմ նախախտտան Մոտա խոսակը բանցա Ինձ կհասկանա Ինչ կանալու տմեք է համիրտ ընգշտանա